الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتو نسيها ga 'yan uwa musulmi musamman matasanmu a ah, mazansu da matansu الراناتا da wannan rana 25 december kenan yadda kirista suke raya wannan daren kuma suna ma junansu gaisuwa irin ta barka da wannan sallah ta noel to bai dacewa gare mu mu musulmi mu rika irin wannan gaisuwa ko kuma na gaida su ko kuma su gaida mu mu amsa saboda addinin mu daban addinin su daban bai dacewa su kansu kirista da suke wannan suke fetaki wannan le 25 décembre sunan anniversar ne na annabi isa salam ranar da aka haife shi 25 ga wannan wata na december kuma har suka ɗauke suna raya shi a matsayin ibada ne suke yi <clears throat> a matabbatar da wannan duka fa su kansu ba ibada ba ce wacce sai des inventions sai des innovations bidu'o'i ne su ma suka kirkiro irin yadda mutanenmu suka kirkiro maulidi bayan wuce annabi sallallahu alaihi wasallama da sahaba da tabi'in da tabi'it tabi'in aka fara maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama haka su ma kirista suka kirkiro wannan maulidi na annabi isa suke fetikin le 25e jour de la naissance da isa alaihissalam a ke ba su da hujja su kan su kirsta a kan wannan annabi isa salam ya rayu har allah ya yi mai wafati ya kuma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala bai taba aniversar ba bai taba ainihin wato fetaiki wani juru na haifar shi ba sai bayan wutewar shi aka yi yan wannan sallar da kuka ana yi noyalkin nan Parce que le premier Noël aurait été vers l'an 336. Wannan sallah ta wannan ini yau le 25 décembre an fara ƙirƙirowar wannan sallar ne bayan wucewa annabi isa da shekara 336 a rome italy idan mutum bai da wannan tarihi ya karanta ya gani su kansu wanda suka kirkoro wannan kenan roman le roman on inventé la fête de noël bayan wucin annabi isa suka kirkoro wannan da shekara 336 kenan su kan su ma bid'a ta kirkoro sannan ba ma bid'a ga shirkar da ake saboda mai ana cin zarafin ainihin wato mutuncin tauhidi ina matsayin mutumin da yake cewa isa allah ne ko isa ɗan allah ne har ka mai barka da sallah shi ne ibn usaimina yake cewa gara ma wanda ya yi ma wanda ya zina ya ce mai barkaka da ya zina ko wanda ya sha giya ya ce mai barkaka da shan giya ko wanda ya ainihin wani babban sabon allah ko ya kashe mutum ya ce mai barkaka da ka kashe mutum ya duk wa'annan sun fi shi dama bisa ga wanda kirista ya zo ya raya wannan daren a yi shirka a tabbatar da isa ɗan allah ne ko kuma shi ma abin bauta ne a yi sajada ga ainihin gumki ga salib ga kurwa ya yi sajada ga gumki kace mai barka babu zunubin da kai girman zunubi kamar wanda ya ma allah shirka kuma kace mai barka sai kuma ji tsoron allah ya ku 'ya'yan musulmi ba daidai ba ne mu yi musharaka tare da su mu raya irin wannan abubuwa hamuna gudanar da cewa su barka barka ko ko fete noel bai yi ba ba tsarin mu ba ne ba sabgan mu bace addinin su daban addinin mu daban duka wannan sai da zinovation duka su ma video ne le chrétien on inventé on forger. duka su ma kirista bidiyoyi da suka kirkiro bayan wuce annabi musa da annabi isa alaihissalam da shekara 336 aka fara wannan anniversar da kuke ganin ana yau da haka kenan 25 december noel kenan 31 december le 1er janvier duka 'ya'ya musulmi ba sallolin ku ba ne muna da salloli idin da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana muna da idin mu babbar sallah ta abin Aya adha kenan sallar layya muna da kuma sallar idul fitr wayannan salloli su ne allah subhanahu ta'ala ya tsara muna su ne abin alfahari a gare mu abin murna a gare mu ba sallolin kafurci ba wanda mafi yawan abin da ake aikata kafirci ne a yi zina a shagiya a saba ma allah a yi ma allah shirki kuma ka ce mai bonfet ka ce mai bonfet ka ce mai barka da sallah saboda me wallahi mun ji tsoron allah ya yan musulmi wallahi kuma wajibinmu ne mu je mu karatu bincike bincika addininmu mu san addinin mu yi riko da addinin bauta ma Allah har Allah ya kamo na mutuwa ta karbe Allah ya karbi rayukan akan addinin na musulunci addini na gaskiya Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma yace inna ad-dina 'inda Allah al-islam sannan kuma yace wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin akwai abin da wannan wannan bayani